Jumanne tarehe 9 Mei ukiwa ni mwezi mwaka 2023, siku nyingine njema tu, wiki ambalo wanafunzi basi wanatarajiwa kurejelea muhula wa pili rasmi. Hata hivyo, natumai umeamka vema. Karibu katika awamu ya gumzo la siku langu, jina ni Ayubu Nyongesa, mwelekezi wetu akiwa Kelvin Kibete. Mgeni wangu studio leo hii uh, akiwa uh, ni Desterio Okumu ambaye tutakuwa tunachambua masuala mengi tu. Desterio Okumu ameweza kutokea katika gatuzi la Kakamega. Nitakuwa nampa nafasi aweze kujulia hali. Karibu Desterio Okumu. Mm, shukran sana kaka ayu mm -hmm. na watazamaji wetu mm -hmm. uh, tuunganike pamoja tuchambue yaliyojiri. mm -hmm. Naam. Asante. Desturi, nataka tuanze tu uh, kidogo na uh, hotuba ya rais kuhusiana na ufadhili wa masomo ama vyo anuai, vyuo vikuu uh, wakati ambapo amesema kwamba serikali imekuja ku uh, ama uh, imebuni mbinu nyingine mpya ambayo itakuwa inafadhili masomo yale ya universities uh, colleges TVET na hii mbinu basi itakuwa inaangalia ama uh, serikali itakuwa inaangalia kulingana na uh, uwezo wa mwanafunzi itakuwa on individual basis, sio eti sababu umepata alama ya C+ utakuwa utakuwa guaranteed kupata uh, ufadhili wa serikali, lakini nasema kwamba watakuwa naangalia uwezo wa mwanafunzi. Sijui tuzungumzie eh, utazungumzia vipi hilo swala, manake unapata kwamba wanafunzi wengi eh, ndio kuna wale ambao wanajiweza, kuna wale ambao wajiwezi, lakini serikali itatumia mbinu gani? japo anasema kwamba serikali itakuja ita na mbinu ya kuassess wanafunzi kuweza kujua ni mwanafunzi mwanafunzi gani anahitaji mahitaji ama anahitaji kupewa full sponsorship? Yeah, sh shukran. Uh, nafikiri imemsikiza rais uh, yeah. Mm-hmm. akiweza kutoa hili swala la kuweza kufund uh, mm-hmm. vyuo na zile vyuo vya anuai mm-hmm. uh, nafikiri kwangu mimi ndugu Ayub yafaa turejelea kwamba katiba yetu ya Kenya inapatia serikali nafasi ya kupeana you know, elimu e, mambo ya afya na mambo ya nyumba kama mambo ya kimsingi mhm. kwenye katiba yetu chapter 4 bill of rights mhm. kwa hivyo ni jukumu la serikali iliyopo kuhakikisha kwamba watu kwenye hiyo taifa wana elimu you know? ni jukumu la serikali na kidogo ukiangalia jinsi rais ameeleza kutakuwa na utofauti mkubwa sana mhm. you know, kati ya vile vyuo vinafanya funding kwa sasa uhum. na ule mpangilio ambao anauweka no. na Jambo ambalo linaibuka hapa, ndugu aibu ni kwamba watu wengi huenda watagaramika masomo ya vyuo vikuu na vile vya anwai. Mm -hmm. Maanake ukimsikiza anasema kwamba kuna sehemu tatu ambazo zitaangaliwa, you know, mhm. uh, wale ambao wanajiweza, wale ambao hawajiwezi na wale ambao ni wa kadri. Oh, naam. <laughs> Amesema vulnerable, mm -hmm. less vulnerable and able. Mm Ushaona? Mm -hmm. So swala ni kwamba kuanza kuangalia kwamba nani ako vulnerable, mhm. nani ako able, nani ako less able, mhm. ndugu yangu, itakuwa pia ni swala la kiutata right? Na ukiangalia kwamba uh, masomo ya vyuo vikuu pale nyuma kulikuwa na hii kitu inaitwa HELB eh? Mhm. ambayo mwanafunzi angeapply na aweze kupewa mm -hmm. na kama pale nyuma kabisa kabla you know, like in 70s 80s and early 90s mm -hmm kulikuwa na ile ile free eh, scholarship ya vyuo vikuu. Mm So kwangu mimi hili swala uh, uh, ingawaje rais ametumia ile ripoti ya ya Presidential Working Committee mhm. ambayo aliappoint December, you know, 2022 niliweka hizi recommendations, lakini kidogo kutakuwa na utata katika implementation na itafanya masomo you know, ya vyuo vikuu yawe ya gharama. Kwa sababu ukiangalia mapendekezo ambayo wameweka pale kuangalia ni nani atahitimu kupewa mkopo huu na kupewa pia scholarship. Unajua kuna mkopo na kuna scholarship. Mhm. Alright? No. Na kuna sehemu ambayo utajilipia mwenyewe. Mm? Kama wale ambao you know wako vulnerable, wale ambao hawajiwezi kabisa, wanasema watapatiwa you know full scholarship. Alright? Mhm. Watasoma bure. Na wale ambao wako you know eh, less vulnerable, kuna kiwango ya kwamba watalipiwa 53% then 38% wenyewe waweze kujimudu mm-hmm. right wale ambao wako able watagaramika you know in full mm-hmm. so ndugu yangu ukiangalia itafanya you know masomo ya vyuo vikuu yaweze kuwa ya gharama kidogo manake kuna mzazi ambaye ameng'ang'ana you know mm-hmm. uh, kule primary kule secondary kusomesha kufika university you know na pia tukumbuke kwamba you know nauli hii au hii karo hii imewekwa juu pia kuna ile increment ya college fees kwa sasa na university fees. Naam. Uh, kuna zile degree za zilikuwa za laki moja hamsini na mbili alfu saizi ni laki mbili na nne alfu. Ushaona? So pia kumbuka kwamba ile percentage ambayo itabaki ya mwanafunzi kulipa iko juu. So, so to me I think eh, eh, rais yafaa arejelee hili swala kimakini kabisa. Mhm. Maanake ukiangalia uchumi wa nchi kidogo hauko sawa, na ukifanya masomo yawe ghali au access to education. <clears throat> Sasa hii ni access to university education, akifanya iwe ghali kabisa, itaweza ku lock out watu wengi sana kuweza kujoin universities na zile technical institutions. Unaona? Mhm. So kidogo angerejelea, angalie atafanya vipi licha ya hali ya gharama maisha kuwa juu, afanye watu wa kawaida waweze kujoin universities pasipo na kuwa na so many red tapes. Manake ndugu yangu uh, nimesoma ile ripoti yao wanasema kwamba uh, vigezo ambavyo atakuwa anaangalia mm -hmm. kuona yule ambaye an, an, anajimudu mm -hmm. na yule ambaye hajimudu one of it ni tax returns ambazo na file kama mzazi mm -hmm. alright mm -hmm. itakuwa one of the requirements kwamba wale machiefs wale ma, makasisi pale chini wale madcc wakifanya vetting mm -hmm. wanachukua ino returns zako za KRA mm -hmm. kuangalia huu bwana analipa vipi ushuru kama anaulipa visawasawa, then huyu <laughs> anajiweza. Alright? Mm -hmm. But kumbuka ndugu yangu, sasa hizi ukiangalia recommendations ambazo kwa finance bill kwa sasa, mtu ambaye anafanya biashara hata ile ambayo ni, ni less than a million, kuna ile sales tax ambayo analipa ambayo ni gross ndugu yangu. So ukifocus kuangalia ile returns za KRA kidogo utakuwa misled ndugu yangu. Mm -hmm. Maana pia gharama ya maisha imebana watu. So to me I think uh, hili swala yafaa rejelea kwa kina na likizidi kuwa jinsi lilivyo, then gharama ya masomo ya vyuo vikuu, ndugu yangu, itakuwa ni gali mno, na wengi hawataifikia access to education, itakuwa ngumu sana na pia kumbuka kwamba uh, kuna yule mzazi, wazazi wengi wapo ambao wanatoka kule e, niseme kwamba kule eh, mashinani zaidi ambapo hata masuala na tax returns wengi hawayafahamu na huenda wakiwa wanaweza tumia mbinu hii, unahisi kutakuwa na athari zipi kwa wanafunzi wengi? Na vile vile tuangazie swala ambalo amesema kwamba uh, kando na hiyo kuna njia nyingi tu ambazo watakuwa wanaangalia. Do you think uh, bwana Destero, unafikiri kwamba hao wanafunzi wote wataweza kufikiwa na kivipi, serikali ambayo tunaijua? Ndugu yangu kidogo, uh, miradi mingi ya serikali imekuwa na utepetevu, ukiangalia hasa miradi ambayo inazingatia kusaidia wananchi uh -huh. hmm? inaingia na wale wakora ndani, wale walagai ndani, na kidogo wanalemaza shughuli uh -huh. au nia ya ile policy ambayo iliweka in place. Sio jambo la kwanza kufanyika. Umeona hata migao ya basaris katika hizi CDF na nini pia imeweza kuwa na ulegevu. Kwa hivyo huenda policy ikawa ni nzuri kwamba tutaangalia kwa jamii ni nani ambaye hajiwezi kutumia hawa machief eh, makasisi eh, maimams na nani kuangalia ni nani ambaye hajiwezi. Mhm. Lakini kumbuka kwamba ukiangalia pale nyuma jinsi serikali imeendesha miradi kama hii, ndugu yangu, haijakuwa successful. Right? Wengi wameachwa nje ndugu yangu. Kuna ile porous levels ambazo unapata mtu ambaye anajiweza pia vile vile amewekwa pale kwa ile kwa ile orodha. So so to me I think eh, eh, ni mbinu mpya ndio, lakini kidogo itakuwa na utata kuendelea mbele. Kumbuka ndugu yangu, kuna mtu ambaye ana amezaa watoto kama nane mm -hmm. au mhm. tano no. right? no. na huyu mmoja amehitimu kwenda chuo kikuu, lakini kuna hawa saba ambao pia vile vile wanasoma huko chini mm -hmm. wengine vio vya upili mhm. ushaona, na huyu bwana vile vile yafaa agaramike Manake pia hata shule za msingi ndugu yangu usione ni bure. Kuna mahitaji ambayo yanakuja kila mara. Mara hela za hapa, mara hela za chakula, mara hela za nini. Sasa na shule ambazo ni za sekondari. So huyu mzazi ndugu yangu ana watoto tano, nane, tisa, right? Apart from huyu mmoja ambaye amehitimu kwenda chuo kikuu. So even ukitumia tax return yake kwa mfano ni mkulima. Alright? Unasema kwamba anajiweza based on tax return. Lakini haujaangalia kwamba ana jamii kiasi gani. Alright? Na hawa hawa watu wengine wanasoma wapi ndugu yangu? So you can't use one example university student ndugu yangu kusema huyu bwana yes. anaweza gharamika mhm. kusomesha. Mm -hmm. Alright? Ana mahitaji mengine. Mm -hmm. Kuna gharama ya chakula, kuna gharama mavazi na pia sawia kusitiri hao wengine ambao pia ni watoto wake ndugu yangu. Mm -hmm. So mbinu hiyo kidogo pia ina ulegevu kabisa mm -hmm. katika ile implementation. So to me I think mfumo ambao ulikuwepo pale nyuma angalau ulikuwa accessible ungefanya masomo haya yawe accessible. Lakini hii ni kind of tunakaza you know, uh, ni kama ndugu yangu uenda kupatiwa uh, mkopo um, au grant hmm? mm. Lakini zile conditions ambazo ule bwana ameweka ndugu yangu ni kama anakuambia wewe sikupatii <laughs> hmm? no. Amesema apply, kuna grant hapo utapewa mm -hmm. right? Mm -hmm. Lakini masharti ambayo yamewekwa chini ukiangalia hivi ndugu yangu eh? unainua mkono mm -hmm. right? Ndio kile kinafanyika hapa. Then ukiangalia kwamba katibu inasema kwamba basic education is a basic right for kila you know, uh, uh, mtoto wa Kenya. Okay? Kwenye hii uh, program au mpangilio huu wa rais, uh -huh. wale wanafunzi ambao wataingia let's say private schools hawana hawatapatiwa mkopo, hawatapatiwa grant, alright? Watapatiwa mkopo wakiapply. So it tells you katika nchi ya Kenya sasa, ndugu yangu, ni kama kuna viwango viwili vya watoto wa Kenya uh -huh. hmm? wale wa private schools au universities yes. na wale wa public schools, ile hali ni watoto wa taifa la Kenya. Uh -huh. Kumbuka kuna wili kwa vyuo uh, vya kiprivate ni kwa sababu kule kwa public universities pia kumejaa Kumbuka kuna quota ndugu yangu. Mm -hmm. Utaangalia ile ile ile university ile university you know board ikishaanza kufanya yale makadirio. Mm -hmm. Wanafunzi ambao wanahitimu kuingia vyuo vikuu labda ni 1500 1400 Alright? Nafasi zilizopo labda ni 1150 Alright? No. So hao wengine watakwenda wapi? Ndugu yangu. Ndiposa private universities zimechipuka. Sio kwa kupenda. Ni sababu serikali haina nafasi za kutosha za kuabsorb 100% transition. Ushaona? Uh -huh. So kidogo wale ambao wanaangalia hizi sheria pia hawaangalii kwa upana. Hmm? Ndugu Aibu, uh -huh. kama shule za umma zitakuwa bora, hautagharamika kupeleka mtoto wako kwa shule ya, ile ya private uh -huh. ya kibinafsi. No. Utampeleka pale kwa shule ya umma, lakini kwa sababu kuna utepetevu labda na pia wanafunzi ni wengi pale, una ala ah, hasha, wacha nijaribu nijisitiri, nipelekwa shule ya kibinafsi. Kwa hivyo yafaa serikali ione kwamba wale ambao wanapeleka wanafunzi kwa shule za kibinafsi na pia vyuo sio kwa kupenda hmm? Kwanza ni kwa sababu kuna ukosefu wa nafasi au watu wamejaa kule kwa public institutions right? Na, na kitu cha pili pia ni mfumo wa masomo au consistency. Ndugu yangu, ukipeleka mwanafunzi kwa private institution leo aende course ya 4 years, anaweza maliza mbele ya ule wa public. Kwa nini? public kila saa kuna strike barabarani, mara wamefunga, mara wamefanya nini, ushaona? Naam. So watu wengi wana opt kwamba wacha nimpeleke wangu private ili amalize mapema. So yafaa pia serikali iangalie condemn tu in a blanket manner. Hmm. Hmm. Na pia ikumbuke kwamba licha ya kuwa mfumo ambao umekuwepo eh, eh, eh, ulivyosema kwamba eh, kidogo umekuwa ni ule ambao ungekuwa accessible kwa kila mmoja, mzazi angeweza kumudu. Lakini e, eh, utakubalia nami bwana Desterio, licha kuwa umekuwepo mfumo, lakini kuna pia wazazi ambao bado tu hawajiwezi e, ule mfumo unapata kwamba mtoto amepata, anafaa apate ufadhili aingie katika chuo kikuu, lakini unapata kwa sababu ya mapato e, familia kuwa na mapato ya chini, mwanafunzi kidogo inakuwa vigumu hata kujiunga na chuo kikuu. Naam, eh, ndiposa uh, nimesema serikali yafaa iangazie kwa kiupana. mm manake ndugu yangu, kuna mzazi ambayo uh, gharama ya maisha imembana. mm -hmm. right? Hata akiweza kujaribu atafuta ile karo ya masalio mm -hmm. ya mhm. chuo kikuu, na ataishi wapi? Kuna swala pia la kuishi hmm? ukiwa university mm -hmm. aidha upate hostel pale ndani au ukodishe kutoka nje. mm -hmm. na ni gharama, kwa sababu gharama ya maisha imekwenda juu. mm -hmm. right? kwenye hii program ya serikali mm -hmm. right? hii factor ya boarding facility wameweka wapi? no. Ushaona? Mm -hmm. Watagharamia tuition ndugu yangu. What about boarding facilities? Mm -hmm. So, so ni swala ambalo kidogo yafaa tuangalie kwa upana wa gharama ya maisha. Mm -hmm. Ndiposa ukiangalia hili swala ndugu yangu linaangaliwa pamoja na mengine mengi. Hmm? Kuna hali ya nafasi za kazi, hali ya upato wa watu, right? serikali ikiangalia kiujumla na sio in isolation, tutapata suluhu. Ushaona, ili tuweze kuleta maisha ya watu karibu wote, iwe sehemu fulani ya kujikimu. Mhm. Okay, lakini kama bado ako pale chini, ndugu yangu, even if you give full basari huyu bwana kuna mahitaji mengine ambayo yafaa awe naye hmm? atayakimu vipi? Ushaona, so to me I think ni swala ambalo yafaa liangalie kwa kina na sio tu uh, kwa hali ya, ya, ya kupita. Unahisi kwamba uh, hatua hii inaweza athiri vyuo vikuu kwa njia moja ama nyingine? Uh, bila shaka bila shaka manake you know ukiwa categorized kama kama let's say less vulnerable uh mhm. -huh. au you are able no. hmm? na kimsingi ni kwamba hawajaangalia jamii yako yote, kuna mkoa ngapi, mahitaji ni mangapi, uh mhm. -huh. na tayari umekuweka pale kwa bracket ya able, uh mhm. -huh. unajiweza au you are less vulnerable mm -hmm. uko kadri mm -hmm. ndugu yangu na ipatikane kwamba jamii mko wengi na kuna wale ambao pia kwa shule ya sekondari mm -hmm. watakwambia basi wewe umefika hapo ngoja kidogo pia wenzako wasonge mm -hmm. ushaona sasa so, ni swala ambalo yafaa tuliangalie zaidi. Tumeona pale nyuma mangazia kama vyombo vya habari, mhm. kuna wanafunzi ambao walihitimu, walikuwa na marks nzuri sana ya kuingia university, even A minus ndugu yangu, mhm. lakini hawajaingia kwa sababu ile sehemu yao ambayo afaa walipe, ile kidogo ambayo afaa walipe hawezi kujikimu. Mzazi akaamua, umefika hapa, ngoja kidogo, tusukuma wenzako, ndio nafasi ikipatikana na uwezo utasonga. Ushaona? So mfumo huu kidogo pia utaweza kulegeza nafasi zile na utapata kwamba kile kitafanyika. Wale watoto ambao wanakuwa wanaangaziwa kama kama less vulnerable, wana uwezo wa kadri, huenda hawataingia na wale ambao sasa wanajiweza, alright? wala ambao angeingia vyuo vya kibinafsi hmm? kutapatikana nafasi sasa pale na wataingia pale. Sijui wananipata. Kuzo wale wa less vulnerable sasa huenda wasiingie. Maanake wataweza kujibana, gharama iko juu. Okay? Nafasi ikipatikana pale mwanya wale ebo ambao wangeenda kule private wataingia kwa nafasi ya less less vulnerable. Alright? So utapata kwamba ile objective ambayo wataka kuachieve ndugu yangu inakuwa kidogo haijakuwa achieved mm yeah. Asante daktari, unataka tuangazie swala uh, la mishahara uh, kukatwa kwa mishahara kwa asilimia tatu. Ni swala ambalo limezua utata zaidi kwa wafanyikazi wengi tu na tayari wengi wanasema kwamba mzigo umekuwa juu, maisha, bei, gharama, kila kitu kimepanda, na wengi walitarajia uh, siku ya leba uh, Rais Daktari William Samoei Ruto kuweza kuja na kuleta angao matumaini, angao ku, hata wengi walikuwa na matumaini ya kuweza kuongezwa mshahara ndiposa waweze kumdu gharama ya maisha, kuweza kumdu ama kuingiana na maisha sasa hivi. Sijui unazungumzia vipi swala hilo? manake wengi tu wanakashifu swala hilo wakisema kwamba kama ni maswala na housing, wanasema kwamba uh, hiyo uh, basi wangeachana nayo, sababu sasa hivi tayari maisha yako juu. Wengi ni wazazi na wengi wako na wanafunzi, wanahitaji karo na mahitaji mengi tu. Uh, <coughs> ndugu uh, Ayub, yafaa tufahamu ya kwamba swala la mishahara uh-huh. ni swala nyeti sana uh-huh. ni swala ambalo linagusa mtu kiubinafsi uh-huh na ukiamka tu asubuhi na uweke you know, kodi mpya eh, kwa mshahara wa mtu unamuumiza pakubwa sana mm -hmm. right? Ndio yafaa wale ambao wanashughulika na kuunda policies pia kwa binadamu okay? mm -hmm. Mtu ambaye ndugu yangu kawaida ana, anafanya kazi analipwa mshahara, mtu ambaye ako na payslip okay? mm -hmm. Hiyo payslip ni kama ufungwa na ni utumwa. mm -hmm. Manake alipoambiwa mshahara wako ni kiasi hiki, okay? Na akaanza kuupangia. Alright? Mhm. Akachukua madeni pale, amechukua mikopo kwenye benki, amefanya nini? Na tayari mshahara ule pia una ushuru wa serikali ambao alijua upo. Kama ile pay, pay as you mhm. earn. Iko pale 30%. Mhm. Alright? Kuna NSSF inakatwa pale, NHIF inakatwa pale. Ushaona? So ukianza kuongeza, you know, kodi nyingine pasipo na kumshirikisha huyu mfanyikazi. Na ukiangalia muktadha wa taifa ni kwamba gharama ya maisha iko juu, ule mshahara tayari hautoshi huyu Mkenya kujikimu, kidogo unamdhulumu. Alright? Ndugu ayo, ukiangalia payslip mingi za wafanyikazi eh? Utapata labda mshahara pale juu labda ni elfu hamsini ukija pale inaita net pay eh? maybe ni elfu nane ndio kweli Manake kuna taxes za kawaida, kuna NSSF, kuna NHIF, then kuna zile mikopo ambayo amechukua labda kwenye benki, labda kwenye eh, shirika zile SACCOS, right? Labda amekopa mahali kitu imekuja pale kwa ile kwa ile payslip. So kuna deductions mingi kwa ile payslip unapata take home labda ni 8 or 10000 chini ya threshold ambayo inatakikana ikuwe not below a third of your basic. Ushaona? Lakini wengi wafanyikazi nchini Kenya, ndugu yangu, wanaishi chini ya ile athari. Okay? Uh -huh. So wakati introduce another tax katikati pasipo na kuangalia kwamba commitment za huyu bwana ziko kiasi kipi, ndugu yangu, unamdhulumu, unamdhulumu. Manake 3% ya let's say kitu kama 50,000 ndugu yangu, maybe is 1,500 okay na huu mtu late yake ndugu yangu imefika elfu nane so tuamo 1500 okay sababu kuna earlier commitments uh-huh. ambazo alikuwa amezitenga uh-huh. ushaona so so to me i think eh, eh, given mandhari ya taifa la Kenya na ukweli ni kwamba you know uchumi hauko vizuri lazima tukubali na gharama ya maisha iko juu nafikiri rais na falsafa yake ya, ya mtu wa chini hmm? bottom up, bottom up. Hmm? anataka ainue mtu wa chini right akuje juu tumi hangeshika hii mshahara ya Mkenya uh maanake tayari Mkenya ameumia, ndio kweli jamaa tunavaa makoti lakini kaangalia ile pesa ndugu yangu imeathirika pakubwa ushaona so, so rais angekuja na kusema kwamba hii 3% eh, levy ya, ya housing uh -huh. iwe ni ya lazima ndugu yangu no. kuna kuna mtu ambaye you know uh, schemes zilikuja pale nyuma kama walimu kwa mfano wako na you know sacos zao na nini you know amejengea kanyumba pale nyumbani anatoka ndani inafanya kazi mhm. alright so haoni haja ya kuchangia you know uh, la kwa lazima mhm. housing you know Eh, mbona atoe na mm -hmm. na hana wake kwamba akitoa pia atafaidika pale mbele mm -hmm. ushaona. So, so to me I think eh, eh, eh, hili ni swala ambalo yafaa rais aliangalie tena na hasa ule advisor wake wa kiuchumi bwana David D mm -hmm. aambie rais ya kwamba taifa la Kenya tayari wananchi wanaishi kiho, kihoyahae mm -hmm. right? na taifa haliwezi lijengwa na overtaxation. Hakuna taifa limeimprove economically ndugu yangu kwa overtax, you know, wananchi. Taifa linajengwa kwa kuencourage investments, innovation, ushaona, na kupeana mandhari ambayo inasaidia uvumbuzi na pia you know, uh, mambo ya viwanda. So hili swala kidogo kwa sasa rais ange angelishinikiza, manake mabwana wataumia. Kumbuka ndugu yangu, juzi tu umenua Eh, you know, labda maziwa eh, shilingi hamsini leo ni shilingi sitini na mbili right? Mafuta ya gari imekuwa shilingi mia moja thelathini leo ni mia moja themanini Unga hmm? ule ulikataa, unga ulikataa, you know, unashuka tu kwa mitandao lakini huoni kwenye maduka <laughs> ushaona. Umeme umekwenda juu right? No. Maji ndio hayo mm -hmm. So huyu mfanyikazi ambaye unataka kumkata 3% mm -hmm. bado anagharamika kwa hizi other taxes alright. So kwangu mimi I think hatungegusa mshahara ya Mkenya kwa sasa no, tungempa ile break kidogo right, as we make the economy, naye asiumie zaidi kwa mshahara wake. Asante, nataka kidogo tuangazie, manake amezungumza tu uh, kinara upinzani ama wazimio la Umoja Raila molodinga Odinga kuweza kumsuta ama kuisuta serikali ya Kenya Kwanza uh, kwa, ku, kwa ile proposed budget ya mwaka huu ambayo wanasema kwamba itakuwa na over taxation kwa wananchi wa Kenya, akisema kwamba inakuwa kinaya sana mm. na kwa yule eh, amesema uh, kwamba yule hasla mm. uh, alipo ama uh, tamu ambayo alikuwa alikuwa anatumia sana mm. rais wa sasa Daktari William Samoei Ruto wakati ama enzi za kampeni kule, akisema kwamba uh, ni swala ambalo uh, yafaa hata likienda bungeni basi ule mswada ama ile proposed budget isije ikapitishwa. Ndugu yangu, uh, na, nafikiri tukitaka tuliangazie hili swala kwa kina uh mhm. -huh. uh, yafaa tumwondoe Raila Amolo Odinga from the sea. Mm -hmm. Okay? No, no. Because kwenye siasa kuna upande wa Raila na kuna upande wa wa Ruto. Mm -hmm. Tukishughulikia hili swala la finance bill 2023 mm -hmm. eh? Kwangu mimi nikitaka kulichambua vizuri nitamuondoa Raila Amolo Odinga kwanza. ndio amependekeza mm -hmm. you know, kama kinara wa upinzani mm -hmm. lakini yafaa Wakenya waanze kulitazamia alright, kwa njia ambayo ni ya wastan mm. njia ya uhalisia mm -hmm. pasipo na kuweka hisia za kisiasa okay? mm -hmm. manake hii finance bill ukiangalia ndugu yangu, na pia tukumbuke kwamba Rais William Samoe Ruto alipowania kiti cha urais kuna manifesto ambayo alikuwa nayo alright, mm -hmm. na hiyo ndio manifesto ambayo yafaa tukichambua hili swala tuangalie hii manifesto ilikuwa inasema nini. Maanake ndio rais, tumuone Raila Amolo Odinga yeye afanye upinzani, upinzani. Rais Daktari William Samoei Ruto mhm. kipaumbele chake kilikuwa nini? Alright? Kilikuwa ni kumtoa mtu wa chini aende juu. Mhm. Bottom up. Alright? Na ikawa ni kwamba wakasema bottom up economic transformation. Ilikuwa their biggest manifesto, the plan. Mhm nam, nam. bottom up economic transformation mm -hmm. hmm? kugeuza maisha ya watu wa chini right mm -hmm. pia wao wakuwe na afueni mm -hmm. na kuwe kama mababe, kila mmoja aweze kumudu, kila mmoja aweze kumudu. <laughs> Hiyo ndio falsafa kubwa ya Kenya Kwanza, alright no. So tujiulize, ukitaka kuachieve hii falsafa ndugu yangu hmm? mm -hmm. do you overtax the same person? Utamtoza ushuru zaidi? That's the biggest question. Labda acha nikusomee tu kidogo. Uh, Treasury Cabinet Secretary Njuguna Ndungu Uh, expectations when reading the budget uh, kwamba the financial bill 2023 said the planned tax relief will be granted to all resident contribu uh, contributors starting January 1st 2024 but kept at uh, 60,000 shillings annually monthly contributions to the National Social Security Fund, NSSF that is, and the NHIF increased sharply and recently. The monthly NSSF contributions increased more than fourfold to 1,080 shillings a month from 200 shillings in February, while NHIF members will pay 2.7% of their salaries from the current maximum of 1,700 shillings. <laughs> <laughs> Ndiposa ilikuwa nakuja pale. Asante kunisukuma. Mm Unajua kuna watu we call disposable income mm-hmm. eh, katika mambo ya kiuchumi. No. All right? Dis disposable income ni ile masalio ambayo unabaki nayo kama ayo. Mm-hmm. hmm? Baada ya ushuru kwa mshahara wako au baada ya ushuru kwa income ya biashara yako. Na hii disposable income ninakusaidia hata wewe kuinvest elsewhere. Ushaona? Kwa mfano, kama unakula mshahara wa elfu mia moja na ubaki na elfu sabini utaamua acha ninunue kang'ombe niweke pale nyumbani, mhm. utamwajiri kijana wa kufanya kazi kwa hiyo ng'ombe, pia tayari ana ajira. Alright? No. Lakini kama una earn 100,000 then taxes take 60%, unabaki na 40,000 ndugu yangu. <laughs> Hautaajiri ule kijana. Mhm. eh? Because disposable income yako iko affected. Mhm. so hauna masalio ya kuwekeza pengine na umsaidie mtu. Ndiposa nikiangalia hii finance bill 2023 mm -hmm. pasipo na kuangalia siasa wala nini Naam. jambo la kwanza ambalo nikiangalia hii kwa watu ambao wanafanya kazi imesema kwamba mtu ambaye anakula mshahara 1500 na zaidi ile pay as you earn yake itakuwa 35% mm -hmm. from 30% from 30 naam right? <laughs> tayari imeongeza 5% ndugu yangu even if you are earning a million mm -hmm. una mahitaji na umecommit ile mshahara na mahitaji. Very true. Okay? Mm -hmm. So usiangalie tufiga kwamba gross pay a million, angalia net. Mm -hmm. Na huyu bwana ambaye unataka tax 35% ile disposable income yake inazidi kurudi chini. Right? Umeongeza 5%, umeongeza 2.7 ya NHIF, umeongeza 3% ndugu yangu ya housing scheme, okay? Ume increase NHIF Okay? Yes, from 200 to yes. 1080. Sasa hii atakuwa even more because <laughs> wala na and hiyo ndugu yangu atalipa almost 30000. <laughs> So what you are doing is mm -hmm. payslip ya huyu bwana unazidi kuilima na kuibomoa. Mm -hmm. So yeye hata kwa nafasi ndugu yangu ya kuengage kwa biashara zingine au kulima ili pia aajiri watu wengine pale chini katika ile chain na hivyo ndio kugrow economy. Are you getting the point? Mm -hmm. Ukimwachia hii pesa ndugu yangu naanze kuleta pale chini. Alright? and a grow economy. So to me, I think EU is a bad thing. All of us are, are equal even earning 1 million. Sahabu ile kazi ambayo unafanya ndugu yangu, masomo yako labda na ile taaluma, mhm. ndio kapewa mshahara 1 million. So usipanish your 1 million because they want to save minimum 10,000. Number two, kuna ile kuna, kuna ile tax on business, ile ile income tax. Mhm. Unapata pale nyuma kwa turnover uh, wana propose saizi 3% okay, ya sales tax ichukuliwe at source from 1%. Na hii ni gross, hujatoa zile gharama. i get me? no Ndugu yangu, mm -hmm. what are we saying? Okay? What are we saying ndugu yangu? Mm -hmm. So unapata zile proposal ambazo ziko pale zitafinya what we call disposable income, either kwa biashara au kwa mshahara haitakuwa So utabaki na kazi ya kufanya hand to mouth. Alright? Uh-huh. Fanya hii ili upate ya kukula ndugu yangu. Angalia digital platform. Kwa vijana wengi saa hizi ndugu yangu ni content creators. Wako digital platform. Uh-huh. Jamani hata TV yake ya Facebook au YouTube au wapi na aanze kufanya production zake alafu ana monetize. Okay? Saa hizi wana propose nini? Ile digital content ambayo ina kwa monetize ndugu yangu wana slap 15%. So are they encouraging innovation? of the discouraging innovation. Mm -hmm. I getting it? Na hawa vijana ndio hustlers. Sababu kitu ya kwanza hawana formal employment, wamejikreatia yao. Badala ya encourage ndugu yangu now again you are taxing them 15%. Are you encouraging them? Alright? Kuna vitu za beauty umesikia kuna sijui fake beards, yes. Eh, mambo ya wigs na nini. Mm -hmm. Okay? Wana increase excise tax yao. Watu wengi ambao ndugu yangu wanafanya kazi ya upodozi ni vijana. Enda kwa hizi palace, they are young men and women. Hakuna mzee wa 60 years anafanya kwa pala, okay? So if you are taxing those fellas, ndugu yangu, what are you saying? You are driving them away from business. Ushaona? So, so to me I think these proposals yafaa ziangaliwe upya. They are proposals, right? Na mimi nitalaumu ndugu yangu National Assembly. Uh -huh. Manake hii proposal ya Treasury upande wa executive no. wamepropose haya mambo makadirio, lakini bunge letu la kitaifa lilita approve au likatae. Article 96 ya constitution inapatia parliament function ya kuangalia haya mambo ya taxes na budget na either approve au approve. So ndugu yangu, kama hizi proposals zitapita jinsi zilivyo, mimi sitamlaumu rais uh-huh. ah -ah. Uh-huh. because yeye ana propose kwa upande kama executive, nitalaumu mbunge ambaye tumechagua because mbunge ndio mwakilishi wa wananchi uh-huh. Ushaona? So kama taxes zimekuja za kuongeza ushuru all round. In fact kuna proposal ya kuregesha hii e VAT ya mafuta 16%. No. Mm -hmm. There's a proposal. Mm -hmm. Sasa hizi ni 8%. All right? Mm -hmm. So kuna hiyo proposal which means mafuta yazidi kupanda if that tax will be implemented. So mtu wa kulaumu hapa ni wabunge wetu. tunawapigia kura kwenda pale kuangalia mambo kama haya na kuyapiga msasa, right? kwa niaba na minajili ya wananchi. Lakini ubaya ni kwamba mbunge anapita kura, ndugu yangu, akiingia Nairobi anasahau alitoka, alitoka Kabuchai, anasawa alitoka you know, Mumias West, mm-hmm. anasawa alitoka kule Nyandarua, mm -hmm. Mvita mm -hmm. Sasa ni mbabe. Na pia anamsahau mwananchi alimchagua. Anamsahau mwananchi. Mm -hmm. So MPs cannot run away from this. Alright? Mm -hmm. Kama hizi proposals zitapita ndugu yangu jinsi zilivyo bila amendments, don't blame the president of the Republic of Kenya. Blame the member of parliament you elected to go and defend it. <laughs> Wengine wanasema kwamba ushawishi wa mirengo ya kisiasa uh, utatumika sana pale katika kupitisha mswada huu ama kuangusha mswada huu kulingana na mrengo upi labda uh, Uh, labda uko na wengi wabunge wengi wabunge wachache kule bungeni, lakini bwana Desterio, iwapo uh, mswada huu utaweza kupita pale bungeni, are we heading at a better place as a nation? no, no. Uh -huh ndugu yangu, the principle, the basic principle ya economic development eh, mm -hmm. is to encourage innovation, to encourage manufacturing, nationalization and more so in Kenya to encourage farming. Manake katika wakati wa independence mm -hmm. Kenya was an agricultural country. Hmm? Vile tumeachana na ukulima na kufocus kwa vitu zingine, ndugu yangu, we are, we are lost. So kama we encourage ukulima, how encourage manufacturing, I will encourage innovation. this innovation is the key thing. Eh? This digital things, whatever it is. You cannot focus on taxes mm -hmm. to grow the economy. Because, my brother, kwa mfano, na kutumia wewe, mm -hmm. mshara wako ni kiasi fulani, X. Mm -hmm. Na mbaki pale, they keep on taxing you X. Right? Na garama inapanda. Na garama inapanda. They keep on taxing you X. How do you grow the economy? ile tu unachukua pesa yako kurudishia serikali. Mm -hmm. Pesa yako kurudishia serikali. I get it. Mm -hmm. But serikali must create an environment ndugu yangu ya ku encourage manufacturing, innovation, agriculture, industrialization. Okay. So to me I think uh, I don't know kama Musalia Mudavadi huwa anasikizwa kwa hii serikali. Because <laughs> no. I'm saying this for this reason. Mm -hmm. Wakati Musalia alikuwa na campaign for presidency kabla ingie Kenya kwanza. Mm -hmm. Musalia ndiye alikuwa you know, mgombezi wa urais ambaye alikuwa na sound policies za kurestore economy. economy. Mm -hmm. Jambo la kwanza Musalia alisema, ndugu yangu, mkinipa kura urais mjue economy kwa mahali pabaya, tutajifunga kamba. Mm -hmm. It was very honest. Mm -hmm. Hmm? Na akasema tutaangalia kitu ya kwanza, we shall talk to lenders eh, na watu wa loans na nini wastage repayment periods, na pia tunegotiate ile interest ambazo ziko juu kwa hizo loans Mm tuna negotiate grace period na interest, ili kwa hii grace period hii pesa inabaki nchini Kenya hapa to encourage investment uh -huh. to attract foreign investors then we broaden tax base we bring more people kwa tax bracket sio kufocus kwa hiyo mpekani sababu kuna mishahara. uh -huh. angalia nani mwingine anafanya kitu pale anapata kitu na yuko tax bracket bring him on with little tax msalia sound policies Alright? So I don't know kama wanamsikiza hawamsikizi because now I see they are taxing the same people. Mm -hmm. Right? Same businessmen, same you know, employees, same people ndugu yangu. And wale watu ambao ndugu yangu wamefinyika. So to me I think uh, it's high time mm -hmm. tusimwachie rais peke yake. Na rais pia lazima akubali ya kwamba mahala taifa la Kenya limefika linahitaji you know, collective dialogue on how to revamp the economy. Na nilikuwa naambia tu kwa siasa ndugu yangu. Uh -huh. Kuran country or kuran government ndugu yangu. Sio kwa majukwaa, kuna uhalisia kuendesha serikali. Serikali. Uh -huh. Kile ambacho Kenya inapitia hapa, mataifa mengi pia yanapitia. Uh -huh. Lakini mbinu zipi ambazo zinaziweka in place ndugu yangu kujaribu, okay? Kunusuru taifa. Uh -huh. Ushaona? Hapo tu ndio kidogo naona kidogo anahitaji msaada kidogo. And I'm there, can help them also to reason. Uh -huh. I'm there, we are here. And many Kenyans are there. Uh -huh. Who can help them to focus kwa kila ambacho yafaa washikilie ili wa revamp the economy. Ndugu yangu, let me tell you, sometimes if you rely on theoretical economics, you can't run a country. I always see David Ndina kizungu mingi <laughs> nini. My friend, kuna practical basics mm -hmm. za kuelewa economy. Aitaji kizungu ya ndi ile, you know. No basics. It's not about theory. It's about theory. Mm -hmm. The practicals in these things mm -hmm. is what matters, my friend. Mm -hmm. Now, government is in a budget, mm-hmm. isn't it? Na hii budget inafanyikawa na serikali. Kuna hii pesa inaitwanga per diem. Sijuka unaijua per diem. Yani mfanyikazi akisafiri kwenda nje mm anapewa pesa kutumia kule nje. Mm-hmm. Umetuma Mombasa, Nakuru, Nairobi, right? Unapewa elfu kumi ndugu yangu, utafute mahali pa kulala, utafute chakula ukifanya kazi ya serikali. Now, somebody is advising government to tax that money. so if you tax that money, you are growing the economy. My friend, what are you saying? no. In Ile pesa imetoka treasury imepangiwa mm -hmm. katika taxes. Mm -hmm. Ya kusaidia mfanyikazi akiwa kule nje ajikimu. Mm -hmm. Like wewe ukitumwa fuel na West TV, mm -hmm. isn't it? No. They'll fuel the vehicle. Yes. They'll give you lunch, mm -hmm. isn't it? Ukiwa kule field. Mm -hmm. So they are saying again, your lunch they tax. Sasa utakula nini? <laughs> my friend. So, so I think mm. we are lacking ideas. Mm -hmm. Kitu kitafanyika ndugu yangu naipa DM thing. If they tax per DM, serikali is encouraging corruption kwa serikali. Mm -hmm. I'm telling you, you encourage corruption in government. Mm -hmm. But if we call ourselves kwa meza with ideas, okay? My friend, the government will run. Nobody has monopoly of ideas. Tukubali uko na yako, niko na yangu, tuchangie tusonge mbele. Uh -huh. So hizi proposals my brother zitafinya watu. Mtu mwenye employed sends the family money at home. Eh? Uh -huh. Mwisho ya mwezi una baba na mama nyumbani, eh, unamtumia elfu tatu, elfu mbili, right? Somebody is proposing now the money you send your mother, what tax your pesa, nimetoka mobile, what tax mama yako your pesa. Sure. My friend, what are you talking about? Mm -hmm. Are we being objective? we have interest in the vulnerable? Ni mshahara nimelipwa, nimelipa ushuru wa serikali. I'm sending my mother 2000. Again ataksiwa my earn income from who? <laughs> no. We must get serious. So to me I think uh, Rais angemsikiza Musalia kidogo. Mm -hmm. And I think if rice calls Musalia mdavadi kwa meza, mm -hmm. you know, penye Musalia na rice wakae. If he'll accept ideas za Musalia alizokuwa nazo mm -hmm. wakati wa campaign mm -hmm. and incorporate those ideas, I can tell you the president will move this country forward. Na pia kumbuke kwamba in the proposed budget eh, inatarajiwa kwamba ama inatazamiwa kwamba bei ya mafuta inatarajiwa kupanda na shilingi 12 iwapo msaada huu utapitishwa na ile bajeti kuweza kusomwa rasmi mwezi kesho ama mwezi Juni sijui tutazungumzia vipi iwapo bei sasa hivi tunazungumzia bei ya mafuta kuweza kupanda eh, sasa hivi iko katika eh, wengi wanasema tayari ishapanda na magharama ndio hiyo na iwapo itapanda na shilingi kumi na mbili kwa mkazi wa kawaida ndiposa ndugu yangu is a contradiction because unajua ukitax mafuta mafuta ikipanda everything goes up uh mhm. -huh. sababu haya mafuta ndugu yangu yanafanya usafiri Haya mafuta ndugu yangu yako kwa industries kama diesel inafanya kazi mingi, even stima bado vitu ni diesel ndugu yangu. So ukiguza component ya petroleum uma affect all other sectors economy uh, greatly. Ndiposa ukiangalia now ukifanya hivyo are you encouraging investments kwa country yako? Utafanya cost of production in your country kuwa juu. Alright? Manake petroleum prices ziko juu gharama inakuwa juu, so mali yako inakuwa juu. Alright? Even farming itakuwa juu because farming you are using diesel. Kulima matrakta is a diesel, eh? machinery is a diesel, alright? So even if you bring bolea 35 na ume, ume overtax kule mafuta, diesel imeenda juu ndugu yangu. Eh? Which means pesticides ziko juu, eh? Other components ziko juu. What are you telling us? So, so to me I think eh, eh, lazima tukubali kwamba we are in a difficult place as a country. Hiyo tukubali. -huh. na sio makosa William Samoei Ruto uh -huh. right? Tumejipata pale, tusaidiane pamoja naye na kwa very open uh -huh. ili kila Mkenya ako na idea, even can have a national dialogue on, a, on economic transformation yeah you know the president can authorize a national clinic for economic talk Okay? Aha. Then bwana mabwana akue pale, watu wa boda boda nani Presentation ndugu yangu, wapeane ideas. Kenyans have great ideas. Manake aliwazungumzia sana kina mama na uh, vijana wa boda boda yes. enzi za campaign. Absolutely. Wapewe nafasi. Wapewe nafasi mm -hmm. ili kuna national dialogue, national economic dialogue. Mm Right? Ili pia sikize maoni ya Wakenya. Ndugu yangu hata you know, ukishakuwa mtu mkubwa sometimes people who surround you wana block you from the world. They put you in a corner, unabaki nao pale kwa ile kona, alright? So they speak to you from that corner. Lakini if you come out and meet the hustlers now, hmm? Uh-huh. Kaa nao, have a national dialogue ndugu yangu. They'll give you ideas ambazo ni practical za kusaidia kusongesha uchumi juu. You, you see like uh, kuna hii proposal kwamba nao mafu, kuagiza mafuta crude oil uh, hawatumii eh, you know, dola you know, ili wa save dola uh -huh. kuna agreement ya, ku, ya kufanya into Kenya shillings kati yao na zile countries you know? now if the cost of petrol bado is going up then hiyo deal ilikuwa na maana gani because you are saving the dollar because ilikuwa na shida ina rise because haiko kwa market you're using Kenya shillings all right mm. but now petroleum bado inasonga juu then what did you change because this was a better option, it, it is coming, but still the same same issues are there. What have we changed, ndugu yangu? So to me, I think uh, rais could be meaning well, and I know he means well, but lazima akubali sasa usaidizo wa Kenya in a national conference ili tusongeshe mbele hili gurudumu. Otherwise, ndugu yangu, you might find a country stolen. Hmm? Kaweza kusikia wao mishahara imechelewa, mara wafanyakazi wanafanya nini, ndugu yangu, this is a good sign. Hmm? Kampeni ziliisha, rais na rais wa taifa la Kenya William Samoei Ruto is now the president and the national of symbol Unity, all alright? Uh -huh. Atafute ideas zote sasa kwa meza and he run the country very well ndugu yangu. The, the biggest issue ni kusema kwamba now we have a company where kuna shareholders, mara kuna nani, that one distorts how the country moves forward. Maana nikimsikiza rais kidogo usemi wake kidogo, uh-huh. I find him to be somebody who has a mind ndugu yangu ya ku move the country forward. Mhm. Wacha ingize kila mtu, alright? Kwa discussion ya economic restoration ya the Republic of Kenya. Asante. Tuzungumzie kidogo ziara ya Rais William Samoei Ruto kule Uholanzi wakati ambapo uh, wamejikita zaidi katika masuala na climate change ama mabadiliko ya tabia nchi yale na wana, wakati ambapo kumekuwa tuna mdahalo na viongozi wengi tu wakiweza kuzungumzia kwamba ni swala ambalo limeathiri zaidi e, mataifa mbalimbali mbali. si bara Afrika tu hadi kule ugaibuni. E, eh, Bwana Desterio, je, ziara hizi za Rais Daktari William Samoei Ruto zina manufaa yote ama yoyote yale katika taifa letu la Kenya? Absolutely. Uh, ndugu Ibe, you know, Kenya haishi kwa isolation. Uh -huh. uh, eh, we, we live among among nations. Mm -hmm. Na rais anapo kwenda nje kuwakilisha nchi uh, kutangamana na wenzake, ndugu yangu, inasaidia taifa one for imaging, number two kupata partners wa kujijenga ili kusonga mbele. So to me ziara za rais uh, hazina makosa, mm -hmm. zinasaidia nchi kustawika na kumake zile valuable networks ambazo yafaa zifanyike ili tusonge mbele. Kumbuka kama hii mambo ya climate change tayari Kenya imepatiwa kipaumbele zaidi. Uh -huh. you, you saw even uh, we got like almost 16 billion ya kusaidia campaign against climate change uh mhm. -huh. sababu hizi safari. So to me I think rais akienda kule nje uh, ni kwa maksudi ya kujaribu kusaidia taifa na pia kuliweka katika ile position ya pia wengine kutangamana you know, na kujimudu katika umoja wa kitaifa. Uh mhm. -huh. The only thing is labda kumanage the number of trips. Uh mhm. -huh. Kuangalia zile ziko essential na zile haziko essential. But basically I think rais kusafiri kule nje sio jambo baya, ni jambo nzuri, manake lina manufaa kwa taifa la Kenya. Tunahitaji ushirikiano na msaada mataifa mengine ili tusonge mbele, ndugu yangu. You can't stay in isolation even you at your home ukaa tu kwa boma yako na mwaka mzima utembelewi na mtu, then una makosa pia wewe. Uh-huh. Na pia kama utembelewi wenzako na makosa. So to me I think I support safari za rais in a sense that uh-huh. they have to position the country in a way ili kuleta investments na pia kuleta donations na kufanya Kenya <clears throat> ionekane vizuri kwa ule msta, ah, mstakabali wa kitaifa. Asante. Nataka tuangazie swala la usalama wa chakula nchini, food security in the country. Kuweza kuangalia ah, hivi uh, majuzi ah, amekuwa uh, akizungumza sana Rais Daktari William Samoei Ruto na akihimiza Wakenya zaidi kuweza kufanya ukulima, akiwahimiza ile mbolea ambayo ime uh, angalau wanasema kwamba bei yake ni ya mwananchi anaweza kuimudu. Unahisi kwamba uh, uh, iwapo Kenya itaweza kujikita zaidi katika ukulima, manake rais alisema kwamba uh, iwapo tutaweza kuzalisha chakula chetu, iwapo tutaweza kuwa na enough food, anasema kwamba hiyo ndio njia pekee ya kuweza kuregesha uchumi ama kusaidia uchumi kure, eh, kuregea chini. yeah, yeah. You know, uh, food security is very important for a country. Mhm. na niliposema pale awali ni kwamba taifa la Kenya wakati wa uhuru mm -hmm. tulitambulika kama nchi ya ukulima na ikawa kwamba ukulima ndio uti wa mgongo wa taifa la Kenya. So to me I think rais kuangazia mambo ya ukulima kwa kina pia ni jambo la kushabikia mm -hmm. ya kwamba tukiwa na food security nzuri na tuwe na supplies vile vile tutasaidia mataifa mengine ambayo yatakuwa na, na shida. So I think eh, kile ambacho yafaa tuweke in place zile hatua ambazo zinachukuliwa mahususi, ndugu yangu. uh -huh. Mambo ya mbolea rais alifanya afueni, lakini system ambayo inatumika ku distribute ile mbolea pia yafaa iangaliwe. Pembejeo, mbolea ni sehemu tu ya pembejeo ndugu yangu, lakini kuna yule ukulima wenyewe, alright, kuna ile eh, seed mbegu na to make sure ziko certified mzuri kuna ile soil pH testings na nini. So kuna yafaa wale washikadau katika nyanja ya kilimo pia vile vile waende beyond kugawa mbolea right, na waangalie kwamba all other aspects pembejeo ziko sawa, lakini to me I think rais amefocus vizuri pale ku encourage production ya agriculture right? mm -hmm. na ikifanya vizuri itasaidia ku cushion Kenyans because saizi ndugu yangu you, you know a bag of maize is almost like 8000 shillings mm -hmm. hmm? na maragwe ni almost I'm told even 18,000 a bag of 40 kgs. Unaona? From 6,000 kule nyuma. So it's very very expensive. So tukifocus produce for our own to me ni jambo la kushabikia. We count down play food security. Jambo ambalo pia rais yafaa angazia. Kumbuka ukulima umegatuliwa. Kule juu rais ni policies and what is putting in place. but ukulima umegatuliwa. Kuna watu wanaitwa maafisa wa nyanjani ndugu yangu warejelee kufanya kazi yao ya kuelimisha wananchi na kuangalia kwamba kila surface ya shamba pale chini imepandwa kitu. My brother, to me ukitembea like western utapata sehemu mingi ndugu yangu ni nyasi imemea. Ukweli rongo? Sehemu mingi zaidi nyasi ndio imemea. So unapata watu wengi hawajembrace kilimo labda kwa sababu ya kukosa mapato au shida moja au mbili, alright? Yafaa watu waimizwe na kuwa na mipango mahususi ya kurejesha back to agriculture ili itusaidie both for production ya ndani na pia for export. Vitu kama flowers mm -hmm. kule Naivasha, kuna time nilienda nikatembea the whole of Oserian kule ndugu yangu mm -hmm. ilikuwa dry, hakukuwa na flowers kule. Kama serikali tukawa na mpango mahususi flowers zirudishwe, you know, because they encourage export they encourage export ndugu yangu mm -hmm. ili hii export it will help us to strengthen our shilling sababu ya balance of trade. Uh -huh. So I think I support the president ni kuangalia tu kwamba from going forward ni mbinu gani zinakuwa in place kusaidia. You see like even uh, sugar. Today we are importing sugar like almost uh, eh, 90% in 80% eh, sugar importation. Uh -huh. Yet we have killed Nzoia. Yeah? Tumeua mia sugar, uh mhm. -huh. right? Tumeua huko Busia. What Muhoroni ndio zile zimekufa ndugu yangu Miwani. Uh mhm. -huh. Why can't the president focus kwamba sugar bed in this country ikuwe revived again, badala ya kuimport sukari, sukari ikuwe produce hapa locally. So kuna vitu mingi za kuangazia ndugu yangu katika ukulima, but me I think eh, eh, I'll support him on that because it's a basic thing. We can't fight the president on the cost of trying to reduce down the cost of production. Asante, maana umezungumzia zaidi swala la viwanda kuweza ku, e, kuvifufua viwanda vile, maana ukiweza kuangalia bwana Desterio, hata pale nyuma Kenya ilikuwa ni mmoja wa ama moja ya taifa katika bara hili la Afrika ambalo, ambalo lilikuwa linauza sukari kando na kuweza kutoa sukari ya kumudu taifa, lilikuwa linauza hata sukari nje ya nchi hii. Mm. Naam naam nam, Mm -hmm. Nakumbuka uh, shule like Mumias Sugar. Mm -hmm. Mumias Sugar ilikuwa inasaga sukari in categories almost like that, three categories. Mm -hmm. Kuna industry ile kupeleka kule Coca-Cola nini, kuna ile table sugar ya Kenya kawaida, kuna ile white refined sugar mhm. ambayo ilikuwa inapelekwa kule Marekani na Europe, Europe countries. Mhm. Actually, Myanmar was exporting sugar kwa Europe market, mhm. high grade sugar, right? It was earning Kenya foreign eh, exchange, right? Now today, ndugu yangu, tumeua industries like Mias is trying to be revived. Kuna kuna pale mwekezaji you know Sarai, alright? Mm -hmm. Mgala mwena hakimpe. Uh -huh. Nikiangalia kidogo because I come from that area. Kidogo naangalia shamba za nuclear zimelimwa, wameka watu pale wamepanda wamepanda miwa. Watu wako engaged into activities pale mias za kusaidia ku revive the company of mias Uh -huh. Na pia in the process wanapata mapato ya kila siku. But what happens? Court orders. Okay? tayari kuna kesi kotini again, mtu ameenda kotini, hataki ujamaa kwe hapo nini. So these distractions, ndugu yangu, na zinakuwa controlled na power barons, sugar barons wenye hawataki viwanda vya ndani, ndugu yangu, vistawi, vistawi ndiposa wazidi kuagiza. Kuna pesa nzuri ukiagiza sukari. Kuna kandi zina dump sukari kwa, kwa uh, ICs zinakuja mtu kununua, ndugu yangu, kama Brazil mhm. they use gasoline and power, itaji sukari mhm. so it's cheap to import sugar in the country and make money. So watu wengi ambao wanaharibu viwanda vyetu, ndugu yangu, wako into sugar importation business. So wakiona mias ikiamka itaua hiyo sugar importation by almost 60%. Eh? ita produce high na ita reduce imports. Na wataki hivyo. Ndiposa they, they rather ndugu yangu we are, we are always fighting mara court battle mara nini. It's very unfortunate. Ndiposa ntamrai rais <laughs> kwa hili swala la viwanda vya sukari. Hasa Mias was the biggest in East and Central Africa. Mumias was the biggest milling machine na rais mwenyewe aliahidi akiwa akiwa campaign pale Mumias no. na akasema akipita kura, ndugu yangu atafocus ku revamp Mumias Sugar, hata ka promise ku clear debts za wakulima. I just request the president, all right, he can intervene because for now, ndugu yangu, tukianza court cases another one two years hii mashine haitakuwa pale hmm. and poster that way I'll bring in now akina Musalia na akina Wetangula wasikae kwa air, aircon offices wasaidia watu yao ndugu yangu so mhm. yeah Mumias should revive alright ili watu wa hapa pia mhm. wapate kujikimu na taifa la Kenya lipate you, you know Mumias was paying like exchequer almost 2 billion a year in taxes mhm. pay VAT excise claim them 2 billion per year today haiko ndugu yangu so to me I think uh, swala Mumias nitamrai rais mwenyewe achukue mstari wa mbele okay na achukue mstari wa mbele na tunegotiate mambo ya court cases sijui nini nini zitolewe. Mm -hmm. We want Mumias to be revived same as Ndoya Asante eh, mwenzangu Destero, naona muda unatupa kisogo, lakini nataka tuzungumzie kidogo ili swala la United Nations Office for Project Services to move to Nairobi uh, kuweza kuzungumzia manufaa ya ofisi ile ya miradi ya Umoja wa Mataifa kuweza ku, uh, kuingia rasmi nchini Kenya, jiji kuu la Nairobi? Ndugu yangu, for a long time uh -huh. Kenya imekuwa na hub ya United Nations uh -huh. Ukienda pale Nairobi Gigiri hmm? is the hub uh -huh. na Kenya holds a special space in Africa uh -huh. ambayo what UN and the world over inatumia Kenya kama launching pad, Ni posa ustawi wa nchi ya Kenya ni umuhimu sana wa kanda hii ya Afrika. Alright? So to me I think hii afisi kuja hapa ndugu yangu kwanza ni heshima. Hmm? Inaongeza ile index ya Kenya on the global map. Jambo la pili ndugu yangu, nafasi za kazi. Unajua ofisi ya UN ikiingia mahali ndugu yangu, sio kama mimi kufungua duka pale village. eh? Uh-huh. It means the entire world is, is, is around that office. Alright? Three, ni ile pesa za kigeni ambazo zinaingia. Okay? It comes with money, my friend. Na hiyo pesa zikija kama dola zina stabilize our shilling. Okay? So to me is a very big thing on those fronts inapea Kenya nafasi ya upeo kwa Afrika na mataifa, right? Inakuwa nafasi nzuri za kazi. Okay? Then three, it stabilizes our shilling because the kind of resource inakuja hapo Gigiri ndugu yangu kwa hiyo afisi kuja pale mhm. is phenomenal alright so in, and that's what I'm telling you ni vyema rais kutembea asipotembea these things can't come <laughs> ni kweli no even maandiko inasema no shall be open mm -hmm. alright bisho utafunguliwa my friend mm -hmm. so akikaa tu pale state house au sugoi these things won't come lakini akitembea kwenda kule nje ndugu yangu and he places Kenya on the map you see these things coming in the country ndiposa we cannot allow our country ndugu yangu to go to the dogs mm -hmm. yeah Asante, naona muda umetupa kisogo uh, kidogo uh, bwana Destero, labda jambo la mwisho, najua tuna mengi ya kuzungumzia na uh, labda wiki lijalo utakuwa unazungumzia masuala katika uh, gatuzi ama kaunti ya Kakamega, labda neno la mwisho kwa mtazamaji, tukifunga makala yetu ya gumzo la siku mm. Uh, jambo la mwisho tu ni kupatia Wakenya tumaini ya kwamba wakati ni mgumu, ndio uh, hali ya kiuchumi, lakini tujaribu kujitia moyo, jambo la kwanza na tujaribu kushauri you know, wale viongozi ambao tuko nao karibu na sisi ya kwamba tu focus ndugu yangu kwa swala la uhiano na swala la kupeleka uchumi wetu mbele. Very important. Nitarai tu wa Kenya, si wakati wa mizozo. Mm -mm. Tukilumbana ndugu yangu, tutazidi kudidimia. They always say when you find yourself in a hole, don't dig deeper. Usichimbe zaidi na uko chini ya shimo. Already you are in the hole, my friend. All right? So Kenya should understand we are in the hall tafute njia kutoka nje. It requires all of us to put our minds together. Hata sio wakati wa kuanza kuchekelea rais, because kuchekelea rais pia wanaumia tu. Mhm. Let's have solutions. Ndiposa propose ndugu yangu, the president must call a national economic clinic. right mhm. Kenya tuende pale wajieleze, tupeane mwanga, mwongozo wa taifa letu. Asante mtazamaji, bila shaka nimekuwa naye mgeni wangu studio hapa, mchambuzi Disterio Kumu kutokea gatuzi la Kakamega, mwelekezi wetu akiwa ni Kelvin Kibet, mimi ni Ayubu Nyongesa, mchana mwema. Our history is a long one and uh,